ይቅር በለን ማረን፣ ይቅር በለን ይቅር በለን ማረን፣ ይቅር በለን ይቅር በለን ማረን፣ ይቅር በለን ማረን ማረን ማረን ታቸር አምላክ ነህ መሃሪ ቅርባይ ቁጣ የዘገየ ምረት የበዛ ማረነ ማረነ አንተን በድለናል መቆም አቅቶናል ትገዝተህ ስትገስጸ ተመለሱ ስትለ አንሰማህም ስላለ በድለንሃል አሳዝነንሃል ማረን ማረን ማረን ማረን ማረን ማረን ማረንን ናባ በድናኔ አንተው ይቅር በለን ሕፃን አዋቂዎች፣ ድሃ ባለጠጎች፣ ደካማና ብርቱ፣ ምሁር ሊቃውንቱ ባንተ ተሸንፏል። ሁሉም እጅ አንስቷል። መሪ መሃሪ ነ ኤልሻዳይ ነበላ ዝምታ ንግ በእርግጥም ተረድተናል። እጅ ያልሰጡ እስኪ ሰጡ አይመጣም ለውጡ ዝቅ ያላሉ ዝቅ እስኪሉ ገና ያለቅሳሉ የለም ያሉ መለስ ኪሉ ብዙ ይርዳሉ። እጅ ያልሰጡ እስኪሰጡ አይመጣም ለውጡ። ዝቅ ያላሉ ዝቅ እስኪሉ ገና ያለቅሳሉ የለም ያሉ አለ እስኪሉ ብዙ ይርዳሉ ማረን